το δωμάτιον μέρος το deuteron, το μπαλανέιον. Χεν, he pyelos. Duo, το κατάχυτλον, το χουέτιον λουτρόν. Τρία, το αφοδεουτεριον, he σκοραμίς, το λάσανον. Τέσσερα, το κάτοπτρον, το έσοπτρον. Πέντε, ho nipter, To luterion. Hex. Ho sapon. E ho sepon. Heptà. Ho odontogzesteis. Octo. To odontosmegma. To odontotrima. Enea. Ho spongos. He spongia. Deca. He psectra comeis. Hendeca. Hocteis. το κομμότριον, δώδεκα, το μάκτρον, το σωμάτεγμαγέιον, τρία καίδεκα, ε κεραμιά πλάξ, τέσσερα καίδεκα, το εκμαγέιον, πέντε καίδεκα, το λουτρικόν ράκος, ε, καίδεκα, το ηλεκτρικόν ζυρόν, επτακάιδεκα, ε κουρικέ ψεέκτρα, octo caideca he anthropine triutane ennea caideca ho ugienos hartes eicosi to epitonion